ਪਬਜੀ ਖੇਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਏ ਇੱਥੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਚਲਾਕੀਆਂ